Thank you. o nego do semente, usa mal que vem ao nível. Já nego e traduzir os sítios que gosto de para ser todos que os orquestra. Mm-hmm. <laughs>